Isang nakakalungkot na balita ang ating natanggap ngayong araw. Sikat na Dota player na si Aldrin Paulo Pangan na mas kilala sa tawag na Duno o Kuya D ay bigla ang pumanaw dahil sa COVID-19. Narito ang buong detalye. Isa na namang hinahangaan na online personality ang pinagluluksaan ngayon ng maraming netizens lalo na ng mga manlalaro ng Dota. Sa kanyang official Facebook page nagbahagi pa si Duno ng mga updates tungkol sa kanyang kalagayan ilang araw bago siya binawian ng buhay. Nagpositibo kasi si Duno ng COVID-19. Noong una ay nakita pa siyang lumuluha habang nakikipag-usap sa kanyang mga followers at tila ba ay nahihirapan na rin huminga. Nung mga pagkakataong ito, siya ay nasa apartment pa lamang at may mga iniinom na gamot. Nagbigay din siya ng written update at sinabing nahihirapan siyang makatulog dahil sa kanyang malalang ubo at pananakit ng katawan. Ngayong araw nabigla ang marami dahil sa kumpirmasyong siya ay binawian na ng buhay. Si Duno ay isang sikat na Dota caster at naging malaki ang naibahagi sa Dota community. Oh, Dito lang ako sa apartment ko. Para di na kayo nang hula o ano nangyari, no? At least aware din kayo. Um, namimiss ko na rin mag-cast and uh, mag-work. Ang dami kong gamot, oh. Iniinom. Akong ano-ano. What's up, Gary boy? Salamat. Oh, thank you. Wait nga. Inaminin ko lang tong ano ko. Ah... Uh, turmeric.